Salut! Astăzi este despre curaj și putere. Uite, Napoleon Bonaparte spune, curajul nu este când ai putere, el se întâmplă când nu mai ai putere. Îmi aduc aminte de mine, vreau eu să săr uh, în apă, deși nu mai pot de frică de apă. Uh, erau 4 metri și bineînțeles că mă salva cineva, dar nu mai puteam de frică. Știi cum tremura tot corpul. Uh, și mi-au dus atunci aminte de toate cursurile de învingeți frica, uh, ascunde frica, controlează frica, n-ai cum frate să ți-o controlezi când te pui cu un așa animal cum e apa, dacă ți-e frică, cum era mie frică de apă. Um, știi, nu mi-am învins-o, nu mi-am controlat-o, nu mi-am uh, nimic, am luat-o de mână și împreună cu frica am sărit în apă. Așa că curajul și puterea sunt de dovedit atunci când poate ți cel mai tare frică de ceva ce cel mai tare frică de ceva, bravo, ceau!